Der hat, der hat Autofokus drin, Digga. Der hat 4D. Der hat Autofokus. <laughs> Özil. Der hat Autofokus drin, Alter. Der ist gerade im Zoom-Modus. Die meisten Pichadores kommen von hier. Mostrar a cara e dar um... Miese Klubschaugen. Malavive vive nas quebradas. Abgefuckte Favelas. Quebrada? <laughs> Sie wieder nahbar. Willst du nochmal die Optik? der, hat, der hat Autofokus drin, Digga der hat 4D, der hat Autofokus, Özil. der hat Autofokus drin, Alter. der ist gerade im Zoom-Modus. <laughs> Pra explicar a pichação para uma pessoa que não entende nada, é, o princípio seria as condutas que cada <laughs> Der zoomt gerade, ja, Mann. Segue. Der zoomt schon den nächsten Spot im 30. Stock, Bruder. Guck mal, vive. Der andere ist Bodyguard links. Hm. Der, der links hat keinen Bock, oder? Nas quebradas. Er hat Nacktscanner von Jumper Spar-Abo. Mostrar a cara e dar um tapa na cara da sociedade é, é, eu escolhi isso pra minha vida. <laughs> er kann malen und checken gleichzeitig. <laughs> Vou continuar pichando até. Das <laughs> war gemein, der ist wahrscheinlich voll cool. Der kann ja nichts dafür, dass er so aussieht. Ja, SGS-Piece am Monbi im Hintergrund, geil. Der übersatte Renner, Digga, alles gut bei dir. Weißt du, ist ja nichts persönlich gegen den, aber der hat schon harte Glubschaugen, das ist schon hart, das, der tut mir schon leid dafür. Der Gesellschaft findet das aber nicht so geil. Aber die stehen da irgendwo. <laughs> gebt euch jetzt mal bei dem, gebt euch mal bei dem Stopp drücken. <laughs> Alter, <laughs> Alter gebt euch jetzt mal die Optik, bitte. Alter, was sind das für, was hat der für Billardkugeln im Gesicht, Alter? Alter, gibt dir, was sind das für Billardkugeln, Digga? Oh, Alter. Jetzt scannt er die umliegenden zwei, drei Kilometer. Richtig. <laughs> Aber das Standbild ist hart, oder? Boah, Alter, sorry. Ey, wirklich, wie gesagt, vielleicht ist der Typ aber wir tun ihm gerade echt nichts Gutes, weil er ist wahrscheinlich richtig <laughs> ein Auge auf den LKW, das andere auf Tinder. Stimmt, der hat gerade den Tinder-Radar an. <laughs> der hat gerade den Tinder-Radar an. Sieht aus wie Wien-Zombies bei dem Stadtbild, aber er, ich glaube, er hat gerade Tinder-Radar an. <laughs> weißt du, er scannt gerade. <laughs> genau, der guckt, wo er gerade Schülerdöner kriegt. da nochmal hier. Ah, er sieht da oben im 36. Stock, ja, bei Palace Gebäude, sieht er noch einen kleinen Spot. Der sieht da noch einen Spot, da kann man noch so ein Rollerding hinmachen. <laughs> da kann man noch. beobachtet <laughs> die Tauben. Es ist schon hart, oder? Como exemplo, tem o, o, o, agora novo governador de São Paulo, João Dória, que ele pregou a guerra contra os pichadores e falou que o pichador é assassino, é bandido e não sei o quê. Então ele pregou a guerra contra a gente. <laughs> Der Bunker hat Otto unter den Augenbrauen. <laughs> Er stößt sich die Augen. Was Pschassau pode ser por um lado a é. adrenalina. Então, cada vez que você vai conquistando, é, até ah, Grills drin. você né? vai tendo um motivo a mais. É, no, no, começo, como todo pichador. Der hat doch Grills drinne, Alter, das sehe ich jetzt erst. Krass, Alter, der hat doch einen Grills drinne.